Cannabis Vergleichbares. Ja. ja. Und wenn er sich das nicht verkauft, weil es ja doch meiner Meinung nach relativ hochpreisig ist für, für, für etwas, wo man erst dann nachweisen muss, dass man was Ersparnis hat. Ja, äh, im Einkauf. das passt schon. Gut, wer ist damit jetzt einverstanden, dann bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gut, jetzt müssen wir zählen. Die EFI die Beate, der Martin, der Andi. Äh, Heimer. Heimer. Ich habe öfter mal Budget, ich immer der Josef und die Ilse. Sind? Sieben, oder? Und sechs. Gegen stimmen, wer ist dagegen? Und dagegen ist der Simon und der, ja. äh, der, der, der Bernhard und der Anja. <laughs> Und Enthaltungen haben wir. Also nur ein bisschen auf den Jürgen, den Peter, den Markus, Gerhard. den Gerhard, Helene. die Helene. Kann man nicht mehr äh, ah, Monika. Monika, der Adrian und der Helmut. Danke. das heißt, damit ist der Antrag abgelehnt. Darf ich einen neuen Antrag bitte stellen? Können wir wenigstens in der nächsten äh, Ausgabe von den Liburger Nachrichten Werbung machen zum Heißwasser sparen. Geht das? Gut, mhm. das machen wir. Das, das, das hat einen Artikel zum Ecoturbin und dezidiert. Ja, ist Wasserpolitik. Ja, Werbung ohne Förderung. Ohne Förderung. Ich muss aber das machen, was machen wir. Ja, das können wir im Zuge da E5 e Gemeinde machen. Ja. Das können wir auf die E5 Gemeinde. Was sind das? Gemeinde. Ja, nicht nur Eindruck. Nein, das Der Umweltausschuss ist damit vielleicht auseinandersetzen. Punkt 16, Punkt 16 ist jetzt neu, weil den haben wir dazu. Nein, Punkt 16 ist jetzt die erste Erweiterung, Wegsituation Siebeck für Hannover KG. Äh, ist das für alle klar? Passt, dann stelle ich den Antrag der Gemeinderat bezüglich der Wegsituation Siedweg wie folgt beschließen. Die Hoferquartiere, die schriftliche Zusage erteilt sich bei den Asphaltierungskosten für die Zufahrt gerade im Bereich West, zur Beteiligung, Übernahme von einem Viertel der Kosten gemäß Angebot der Firma Köcher. Äh, diese Zufahrt kann zukünftig auch zur Anbindung vom Anrainer Scherling Siedweg 50 an die B76 genutzt werden, somit wäre lediglich eine weiterführende Anbindung für die Hof- und Grundstücke erforderlich. Zweitens sollte der Siedweg, Siebrabbeilage, Orangenkennzeichen der Bereich Aufgrund des Gebühren des Zentrallagers Blumenhof und aufgrund einer anderen sich gesicherten Zufahrt zum Objekt Schäden nicht mehr benötigt, äh, wird diese vom öffentlichen Gut in freies Gemeindevermögen umgewandelt und seitens der Gemeinde der Firma übertragen. Punkt 2 tritt jedoch nur dann ein, wenn die neu zu schaffende Zufahrt zum Objekt Sharing in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Liverpool übertragen wurde mit den Mitteln zum Gemeingebrauch und vorher ausgebaut. Das habe ich nämlich noch vergessen in der Vorlage. Wer damit einverstanden ist, bitte mein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, danke, einstimmig. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 17, zweite Erweiterung, Maßnahme gegen die voranschreitende Rückgang von Tier- und Pflanzenarten, Antrag der Grünen. Ja, genau. Es geht darum, dass die Gemeinde Liebach schon sehr viel macht im, im, äh, im Bereich der äh, Nachhaltigkeit und vor allem der Artenvielfalt, der, dem Erhalt der Artenvielfalt. Und es geht äh, darum, dass wir ein Zeichen setzen, dass wir Ja sagen, dass wir uns bekennen zum Artenschutz. Äh, wir machen schon so viel, es ist ein Zeichen. Also ich denke, es braucht nicht viel da. Oder hat jemand Fragen? Ja. <laughs> Bitte, Simon. Drei, Die Bevölkerung wird laufend über die gesetzten Artenschutzmaßnahmen informiert. Welche Maßnahmen? die Artenschutzmaßnahmen, das, äh, das sind zum Beispiel bestimmte Bepflanzungen, zum Beispiel, dass irgendwo ganz viel Lavendel für Bienen gepflanzt worden ist, zum Beispiel. Okay, das, kann man dann, das? das kann man dann in den Liebhofer Nachrichten bekannt geben, auch als Vorbildwirkung. Hm? Ja, wo kann man Lavendel bepflanzen? Zum Beispiel in einem Kreisverkehr, aber das ist jetzt nur ein Beispiel der sinnvolle Wert, das ist relativ unausgegoren, das Ganze. Nicht? Ne? Also sinnvoller Wert, das Ganze erst einmal im Umweltausschuss richtig aufzubereiten, sämtliche Eventualitäten, organisationstechnische Sachen. Naja, vier, die Gemeinde benennt, wir beschließen jetzt, dass die Gemeinde eine Person benennen muss, die für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen verantwortlich ist. Abgesehen davon, dass sie keine Maßnahmen sieht, äh, wer soll die Person sein? Ja, also ich stelle mich sofort zur Verfügung, aber vielleicht ist es ja jemand aus dem Umweltausschuss. Ja, hast du die nötige ja. Qualifikation, ohne dir das irgendwo zu unterstellen, aber hast du die Qualifikation, das zu machen? Also, also ich traue mir schon zu, zu sagen, weil ich bin Imkerin, ich traue mir schon zu, zu sagen, was ist eine, eine Weide für Bienen und für Insekten und was nicht. Das kann ich da sagen. Ja, aber projektiert das ganze Ding im Umweltausschuss und dann kommt es bei der nächsten Sitzung, aber heuer kann man eh nichts mehr machen, oder? Soweit ich, man kann immer was machen. Soweit ich weiß, ist jetzt die Vegetationszeit mehr oder weniger abgeschlossen nicht? und das ist ja eigentlich nur etwas ja, fürs Frühjahr, oder? Aber was spricht dagegen? Unauf, unausgegoren für mich. Ah, das ist so schön. Da steht, das für mich spricht da dagegen, dass da steht Praxisworkshops für zuständige Gemeindemitarbeiterinnen. Du bist ja kein Gemeindemitarbeiter. Na, ich brauche eh kein, ich habe schon meine Inka, meine Inka-Ausbildung, ich brauche, also ich brauche jetzt keine Praxis mehr. Ja, aber wer soll dann einen Praxisworkshop machen, der Thomas oder was? Aber. Ja, das steht ja in deinem Antrag drin, das beschließt ja, ja das geht Können um, wir nicht sagen, warum das beschließt? Wirtschaftshof, ne? das geht vielleicht um einen. Und denke auch von Zeit, wenn es rund um die Uhr fahren, dass einen Praxisworkshop machen. Schauen wir mal. Schau, Evi. Schau, schau. Bienensterben ist ein richtiges, riesengroßes Problem. Da gebe ich dir vollkommen recht. Genau. Aber das ist genau, meiner Meinung nach, der Antrag zeigt genau das auf, was die Grünen machen. Nur das ist nur Blabla, es tut mir leid. Also das ist ja wirklich. <laughs> Also da muss ich heftig widersprechen. Das ist so schön. Das ist so ein schöner Antrag, Simon. Du? Nein, da steht ja, das muss man sich ja mal durchlesen. Na, pass auf, pass auf, pass auf, Simon, hör jetzt zu. Die Gemeinde prüft bestehen, weil es die Gemeinde, wenn sie binden, die Gemeinde die Gemeinde, die Gemeinde hat Pflanzen vom Naturschutzbund erworben. Ja. Die sind mit Hand großgezogen, die haben wir eingesetzt. Ja, aber das Haus keinen Beschluss dafür Die wollen wir auch pflegen. Schau, es, ist, es ist ein Bekenntnis einer Gemeinde. Das ist auch Aber ich beschließe nichts, wo dann irgendwer zum Herumkurs kommt, der noch nie von dem gehört hat, dass er für die Umsetzung von geschlossenen Hasen. Ja, aber die, wir beschließen ja, dass wir eine Person benennen, die für die Umsetzung der beschlossenen maßnahmen Es wird Aber jetzt wird darum, dass es nur Inhalt hat. Das es ist das Gleiche, wenn ich sage, ich stelle den Antrag, der Gemeinderat liegt binnen. ich, verstehe, ich verstehe den Punkt 15 nicht, kannst du mir nicht erklären, weil ich verstehe das nicht. Das muss man aber auch sicher. Was wir fördern. Na, 6 meine ich. Was, was wir fördern. Für Vergeben eine Förderung für Initiativen, die alle für begünstigen. Also zum Beispiel, ja, das ist ja das Gleiche, was der, was der Stefan macht mit den Bäumen, bitte. Das ist im großen Stil. Das ist ja, ich meine, das ist ja damit eh schon gemacht. Ich sage, ja, wir machen schon alles. Ja, bitte. Das ist ja eine super Idee. Herr Frage, aber bitte bereits im Umweltausschuss auch anständig. Genau. Aber jetzt haben wir sie gesprochen. Stellt irgendwer einen Antrag oder einen Zusatzantrag? Nein, also ich, das ist ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, äh, die Gemeinde prüft bestehende bereits geplante Flächen, ob sie innen zu sind, und erstellt einen Zeitplan für weitere Flächen. Das wird ja alles vorher besprochen. Aber wir sind ja gerade dabei. Nein, das ist ja mehr. ich kann jetzt nicht zu, zur Tamara sagen, du prüfst jetzt bestehende Pflanzen, du bist jetzt nächste Woche bist nur im Freien unterwegs und dann äh, machst du einen Plan. Du Großfernplan ist ja im Ausschuss besprochen, da kann ich sagen. Es geht ja nur um Neubepflanzungen. Das ist zu unkonkret. Es, es ja. geht ja um Neubepflanzungen. Ja, das muss, mir ist es zu unkonkret, es tut mir leid, ich kann nicht Da steht die Gemeinde prüft bestehende, bereits geplante Flächen, also nicht um Neubepflanzungen. Wir haben den Text geschrieben. Mein, mein Vorschlag, ja. ich habe den Umweltausschuss und Neumerstein werden wir natürlich auch noch was über Weibelsitz und das also, Wir er Mal schauen, was dafür geeignet sind. Weil das hat du kannst beim Kreisverkehr nicht viel, dann hast du alle auf der Münsterscheibe. <laughs> aber sie, aber sie. Stellen Sie das in Antrag und stellen den Grenzschutzantrag oder behandeln Sie das in Umweltausschuss vor? Ich würde sagen, wir, wir, wir äh, geben das dem Umweltausschuss und der soll das behandeln. Okay, danke. Helmut hat den Antrag Nein, gestellt, das im Umweltausschuss zu behandeln. Ja. Stellst du den Antrag, dass wir das trotzdem beschließen, Evi? Adrian. Adrian. Nehmen Lass mich nicht im Stich. Nehmen Sie den Umweltausschuss. Ja. Hätte also, ich aber so Wir haben den Antrag von Helmut. Aber Schauzeichen. Evi gehört. Genau. Ich muss also- das Fuß. Nein, ich muss das Fuß. no. weitergeht, das kommt über die Stadt, das können wir schon Wenn es so weitergeht, das war schon weitergeht, sich zu lösen, das wird dann aber ein mehr als eine Bank. Das beginnt über die Wiener. Gut, wir nehmen Sie in den Umweltausschuss. Gut, wer damit einverstanden ist, dieses Thema im Umweltausschuss zu konkretisieren kritisieren, dem bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, das ist einstimmig in den Umweltausschuss. Also eins möchte ich noch sagen zum Geld ausgeben. gibt es jetzt alle so viel Angst vom Geld ausgeben. Ich glaube, ich bin da wirklich Nein, die, die Einzige auch, die wirklich sparsam umgeht. Das hat ja nicht Also allein ich glaube, er hat es auch nicht verstanden. Ich gebe es für mich selber zu, ich habe diesen Text hab nichts, kann ich zu wenig entnehmen, was sich dahinter verbirgt. Entschuldigung. Das ist das. Ich frage nachher das Publikum, ob sie es auch nicht verstanden <laughs> Denn ich muss es bis zuerst geben. So ist es. Gut, wir kommen auf jeden Fall zum Tagesordnungspunkt 18, Grenzbereinigung Ulmgasse, Übernahme in das öffentliche Gut. Ist auch im Bauausschuss behandelt gibt es dazu eine Frage? Also wir den Antrag der Gemeinde, dass die vorliegende Verordnung beschließen, wie gemäß Paragraph 8 aus also des Freiheitssteimerischen Landesstraßenverordnungsgesetzes 1964 in der Vorgewöhnung verordnet, die Einräumung des Trenngrundstückes im Ausmaß von ca. 98 Quadratmeter und Grundstücken Nummer 77, EC 1380, PG 63, 51 Wiburg in das öffentliche Ulmgasse Verbreiterung zu Grundstück Nummer 1848, 18, EC 50.000, KG 63251, LIBOG gemäß dem Plan GZ 43 28 plus 16 der Güter Moser sich 2 zu LIBOG sowie die Widmung für den Gemeingebrauch gemäß Paragraph 92 Absatz 1 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1997 der geltenden erfolgt die Kundmachung dieser Verordnung durch Anschlag an der Amtstafel. Die Verordnung liegt während der Zeit der Kundmachung im Marktgemeinde am Liebhof während der Parteienverkehrszeiten zur Einsicht auf. Wenn man einverstanden ist, bitte mal ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 19, Neuanlage Zufahrt Gradiger Straße gemäß 8 Absatz 3 Straßenverwaltungsgesetz. Äh, das, über das haben wir vorher auch schon gesprochen, gibt es da Fragen? für den Antrag der Gemeinderat möge die Neuanlegung der Zufahrt Kadier straße gemäß 8 Absatz 3 Steiermärkische Landesstraßenverordnungsgesetz in der geltenden Fassung mittels vorliegender Verordnung beschließt, gemäß 8 Absatz 3 Steiermärkisches Landesstraßenverordnungsgesetz 1964 in der Fassung Landesgesetzblatt 87 2013 und der Gemeinderat der Makroaktivierung unter zugrunde liegenden Planungsanlagen 19 Stiftung 05 durch 0 der Plankonsorten ZB GmbH Leipzig Neuauflage, Neuanlage Zufahrtsstraße Gali-Bereich in West als Gemeindestraße in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Nierburg und die Widmung zum Gemeindegebrauch beschlossen. Gemäß 229 Absatz 1 der Gemeindeordnung 1967 in der Gemeinde Fassung die Grundmachung der Verordnung und Anschlag der Amtsdaten, die Verordnung während der Zeit der Grundmachung im Marktgemeinde Nierburg während der Parteiverkehrszeit zu einem der Strafverstand ist, zu seiner Zeit der Zustimmung Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Wir kommen jetzt zum neuen Tagesordnungspunkt 20. Äh, und zwar die Kostenübernahme für den Transport der Schüler während der Bauphase der GKB mittels Bustmobil, wobei sich die Eltern um den Transport im Bustmobil äh, zusammensprechen und selbst organisieren müssen und die Mitteilung an das Gustmobil für Fahrten in festgelegten Zeitraum werden, weil ich es jetzt bürokratisch nicht abschätzen kann, weil wir es nicht vorgeprüft haben, entweder im Vorfeld gleich direkt, wobei dazu ist ja, wenn man die Kinokarte beschluss hernimmt, damals Grundlage gewesen, dass die Mobile-Karte Gustenville äh, notwendig war, damit nachgewiesen werden kann, wo ist der daheim. Das heißt, entweder es müssten die jetzt auf die Schnelle eine äh, Karte lösen und Gibt's das dann gemein, ne? ab äh, als Gemeinde, nein, das personalisiert, als Gemeinde haben wir keine. Äh, die sind ja personalisiert. schon, aber der Schulkurs ist ja nicht personifiziert, oder? Wohl, wohl. Und der alle ja, eine Karte. Eine Karte äh, die das so benutzen. Was die, kostet die Karte? Die Karte kostet nichts. Wie lange ist der Verwaltungsaufwand dafür? Das ist, die stellen nicht wir auf, die stellen das Berufsprofil auf. Das heißt, ich würde den Beschluss so fassen, damit wir auf der sicheren Seite sind. Mhm. Äh, entweder die Eltern besorgt sich noch eine Gustkarte. Wir informieren die Istmobil GmbH, dass vom Zeitraum Sperre bis Ende Sperre diese Fahrten direkt an uns verrechnet werden. Oder wenn sich das für die Ämter nicht ausgeht oder sie diese Karte nicht mehr bekommen, dass sie mit den Rechnungen in dem Zeitraum, das sehen wir dann ja eh, die kriegen ja im jeweiligen Gustmobil auch eine Rechnung, diese Rechnungen gemeinsam wieder rückverrechnen kann. Kennen wir nicht von, wenn sie die Gustkarte nicht haben? Das ist ja, du kannst auch ohne Kustenkarte das bestellen, nur dann musst du eben eine Rechnung geben lassen, dass das äh, damit abgeholt wird. Da steht die Strecke nicht drinnen, aber wir sehen ja durch den Abgleich mit dem Melderegister, der Bewohner aus, der, aus dem Bereich kommt und